What's up, man? What's up? Do you want out? Out? Good. Come here. Go.

没有。哈哈哈哈哈。喵喵喵，喵喵喵，什么？喵，喵，快点！ Ồ. À. <laughs> Nyam nyam nyam. Nyam nyam nyam.